закончится когда-нибудь Подал руку тому, кто задолго до тебя решил утонуть Оставил этот мир в надежде просто уснуть Да будет так! Yeah.

Если выбор убить или предать Лучше просто убиться и никому не мешать Такая, такая, такая, такая, такая Когда, когда, когда, когда, когда Obrigado.